Jongens, welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets superleuks doen. Of nou, eigenlijk niet. Want ik heb een hele korte mededeling. Vandaag geen video. En waarschijnlijk volgende week ook niet. Want we zitten heel erg hoog in de bergen van Italië.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 yeah.